John. Yo soy americano. Me gusta andar en bici en las montañas. Mis hobbies son mirar fútbol y el tenis. Mi fecha de nacimiento es 5 de agosto. Me gusta la clase de mi profesora. Me gusta.